Una criptomoneda es una moneda completamente digital cuyos registros se mantienen en un sistema de criptografía y cadenas de datos conocida como blockchain, cuya función principal es eliminar intermediarios. El blockchain es como un enorme libro de cuentas en el que los registros están enlazados y cifrados para proteger su seguridad. Una especie de base de datos distribuida y segura aplicable a cualquier tipo de transacciones. En el blockchain debe haber varios usuarios que se encarguen de verificar estas transacciones para validarlas. Estos son los llamados mineros, y su proceso de minería es siempre el mismo. Reciben un problema matemático basado en cálculos aleatorios, cada 10 minutos, y el más rápido en resolverlo obtiene la validación del bloque y se lleva una cierta cantidad de criptomonedas como recompensa. Para este proceso se utiliza la potencia informática hash, y, debido a que estos algoritmos son cada vez más demandantes, se necesitan mayores equipos tecnológicos para minar criptomonedas. Según un artículo de Javier Pastor en Sataka, los últimos estudios revelan que la red Bitcoin genera un consumo anual de 129 teravatios hora, una cifra que además de representar el 0,6% del consumo energético mundial, está ligeramente por encima de la de toda Islandia, Suiza o Noruega, con 124 teravatios hora de consumo estimados. En esa misma publicación se expone también a Dan analista y experto en las criptodivisas, que explica cómo todo necesita energía y propone el Bitcoin como una forma mucho más eficiente que los sistemas financieros existentes. Aun dentro de los defensores de estos sistemas, el problema del consumo energético no pasa desapercibido. Aun así, dependiendo de quién responda a tu pregunta, se verá como un despilfarro de energía o como un consumo necesario para escapar al control del capital, la represión monetaria o la inflación.